On the beat, DJ Rush. Shagalaja, <laughs> shagala, shagalaja, shagalaja. My golo golo yeah. Utani wawa, penzi lako moto moto. Utani wawa, mambo yako joto joto. Utani wawa, mitalia kama mtoto. Utani wawa, ah, utani wawa my baby touch me, my baby Tell me, my baby Adada, adada Follow me, my baby Touch me, my baby Tell me, my baby nakoloba sheri ah, wangu nakoloba aba ah, nakoloba ah, temia kobale nakoloba nikitembea mina yeye fota, Adu wengi wanatuvata fota, akitembea nyuma mbende mbende, Adu wengi wanamuvata fota, wende nyumbani ukamwone mama, wende nyumbani ukamwone baba. Follow me my baby, touch me my baby Tell me my baby Sijalala nakuwaza wewe Nipe mama nipate mawenge Umemuweza DJ Rashi Umemuweza DJ Rashi nakolopa sheli wangu nakolopa nakolopa ah, nimekubali nakolopa nakolopa sheli wangu nakolopa ama nakolopa ah, nimekubali nakolopa nakolopa sheli wangu nakolopa nakolopa nimekubali nakolopa